Много просмотров, Нихуя. идут подписки, Нихуя. ставят лайкосы, Нихуя. я на Олимпе, Нихуя. годнота в трендах, Нихуя. уведомлений, Нихуя. рекомендаций, Нихуя. весь мой канал сосет хуя, мало Майнкрафта, все снова глючит, Нахуя. отписок тоже, Нахуя. я дезморалюсь, Нахуя. куда иду я, Нахуя. ведь я стараюсь, Нахуя. но нет отдачи, Нахуя. лишь мне за щеку. Нахуя.